Quarta Forte, venha participar da campanha. Senhor, eu preciso urgentemente de um milagre. Tudo é possível. Quarta Forte. Tudo é possível. Glória a Deus, declare. É Quarta Forte. Quem mandou largar a Ninguém pode roubar de dentro de você a esperança. Ninguém pode tirar de você a motivação. Os seus planos não se frustrarão. Quarta forte, Tua venha participar da campanha. Senhor, eu preciso urgentemente de um milagre.